Bueno, this is <laughs> a little eh, challenge eh, eh, ah, para los que hablan español es un pequeño reto que me puse porque pues había esta batería y pues me la quise poner. Así que es Mario Bros X, el primer nivel con una batería de Rock Band o Guitar Hero como ustedes piensen. Como ven, bueno no sé si se alcanza a escuchar. Esta es la configuración que tengo con el pedal, no sé cómo se llama, <laughs> eh, salto y voy hacia la derecha. Uso el spider por si acaso. Eh, el verde lo uso para, para liberar el ítem que está arriba. Salto giro, eh, corre, que no me va a servir de mucho, y ir hacia la izquierda. Que lo voy a usar poco, ¿verdad? Pero bueno, ya que a ver si okay, ok ok funciona todo funciona pues vamos a probar suerte place. <laughs> あやばいですえっとこれの暗号ではつらい always. a ah, raíz no lo voy a lograr. No. Ah, Ah, no. Bueno, checkpoint. Voy a que esperar a segunda. Ah, Ok, es posible, <laughs> sí es posible hacer. Supongo que fue todo y para.